मुनीर अहमद खान जो कि हैंडीकैप्ड लड़का है बचपन से ही चल नहीं पाता था जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मैंने मई 2016 में उस पर एक वीडियो बनाया वीडियो कश्मीर अनहर्ड पर पब्लिश होने के बाद हमने उसे फेसबुक पर भी शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने उसे देखा हमें कुछ मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आई जो अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर भी उसे मदद के लिए तैयार हुए हमने एक ऐसे ही शख्स को मुनीर अहमद का एड्रेस दिया जिसने उसे व्हील दी और आज मुनीर अहमद अच्छे से चल पाता है और बहुत खुश भी है मुनीर अहमद और उसके पेरेंट्स उस शख्स का बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने उसे ये व्हील चेयर फराहम की गए तो गए तो तो गए गए गए गए गए गए गए गए गए गए गए गए गए गए गए गए اَسہِ حظ چھُ بَچہِ اَکھ ہَنٛڈرَڈ پٔرسَنٛٹ پولِیو پَتہٕ حظ آو تُہۍ یور تَس دِژوٕ تۄہہِ نظر سُہ حظ وٕچھوُن تۄہہِ بِلکُل بیکار بِہِتھ أکسٕے جایہِ پَتہٕ حظ کوٚروٕ تۄہہِ کوٗشِش تَسٕنٛدِ خٲطرٕ اَسہِ حظ ووٚن تۄہہِ تۄہہِ حظ کٔرٕو کوٗشِش أکِس جایہِ چھِ اَسہِ ویٖل چِیَر سُہ حظ وٲژ اَسہِ أسۍ حظ گٔے تور سُہ حظ أنۍ اَسہِ تَتہِ تَتھ پٮ۪ٹھ حظ ہیوٚت تٔمۍ بَچَن اورٕ یورٕ کَرُن سُہ حظ چھُ بَچہِ وٕنکٮ۪نَس بِلکُل تَمہِ سۭتۍ واریاہ کَمپٕلیٖٹ گوٚمُت کیٛازِ سُہ حظ تَتھ دَکہٕ وَکہٕ دِوان سُہ حظ چھُ پَکان تَمہِ سۭتۍ اورٕ یورٕ أسۍ حظ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار توتہِ نَتہٕ نہ حظ اوس نہٕ اَسہِ کانٛہہ تہِ یُتھ رٲبطہ گژھان کِہیٖنۍ